giro por vários anos, e ela só prende aqui, no local onde é próprio para poder prender a, as caixas de direção. Mas é uma moto que não é fácil de achar e é bem mais cara. Enquanto uma número 6 eu comprei nossos dias, lá para a banda de testes, vão ver lá, custou acho que foi, foi 350 reais, 370 reais confete. E aí, enquanto uma dessas, eu voltaria uns 1.200. Se tiver condições, né? É, eu, pelo menos, não, não, precisei até hoje. Vamos dizer assim, porque eu, tô, eu sou muito cauteloso, tenho muito cuidado, sei que onde que é sensível, sei onde que eu posso apertar. Aqui não, aqui no fixação é diferente, aqui pode apertar. Né? aqui é uma local de fixação, você puxa não sai do lugar. Né? Então, certos lugares aqui dá para poder segurar, aprender bem. Agora aqui, a parte cilíndrica, ou até a parte mecânica, tem que tomar muito cuidado. Mas o detalhe importante é esse, que essas caixas estão difíceis de achar. Está muito difícil de achar. Então, apareceu, segura, porque é, e, e, ela tem muita falta no mercado. Olha, o que me pedem... Só a carcaça dela é 50 reais. É nessa média, entre 50 e 100 reais. Se for comprar assim uma certa quantidade, né? Aí você consegue comprar por 50, né? 60, 70 reais comprar assim, tipo, para quem tem, vender muito, 10, 15 no lote, né? Mas a unidade chegou na porta lá, é, é essa faixa aí de máximo 100. Não dá para pagar mais que isso não, porque... Uma vez eu falei com o senhor pelo, acho que pelo WhatsApp, do, num site que tem, que tem a foto de todas as caixas. Uhum. O senhor me passou, não foi? Acho que sim. É. Eu, eu perguntei, mas vem é, eu já estava com intenção de comprar umas caixas para fazer, para vender. Eu falei, como é que eu vou saber? O chegar lá com 50 caixas ela tem que comprar eu vou fazer tudo, até para quando comprar os kits, como é que eu vou saber de qual caixa é aquele carro ali? Vamos supor, essa aí, se fosse botar na minha mão, não sei de qual carro que é. Uhum. Entendeu? Aí você falou que tinha um site que tinha foto de todas as caixas. Sim, você é caso. Dá para você ver pelo catálogo deles, né? É. Tem um catálogo, a Mega Rem mesmo, ela distribui, ela todas as outras peças tem numeração? Tem, tem numeração, dá para poder fazer pesquisa de numeração. De cada um, igual eu comprei umas dias mesmo lá, uma elétrica de um, de um, de um, carro da. É, carro que era Mitsubishi. Isso é o um Mitsubishi. Eu fui lá pela numeração, puxei lá, é do. do Mitsubishi não, é. Carro é aquele, gente, é I35. Não, IX35. É, Hyundai. Hyundai, né? Pois é. Aí tá lá, a caixa elétrica tá Não, não, peraí. Minto. Essa é a coluna, a coluna elétrica tem lá. A caixa é Land Rover. É. Isso, Land Rover Vox. É. é, Land Rover, é eu vi, é, é, eu vi lá o número, não lembro do símbolo, mas o número eu sei que eu consegui puxar e saber que é de uma Land Rover Evoque, aquele tipo de carro de direção. E de vez em quando aparece algumas elétricas, principalmente eu vou ter um dinheiro na hora seguro, porque uma hora você precisa de alguma coisa ali. Ou peça, né, ou faz tudo, certo? Então eu é noite que vale a pena. Vale a pena fazer estoque disso. Acontece igual deixa eu ver meu condomínio que eu trabalhei lá, passou lá dois camaradas lá, fechando a oficina no Rio, na Baixada ali, eu não lembro exatamente a loja, o cara com 600 mãos lotada de caixa. Inclusive tinha até caixa de marcha, mas quatro caixas de marcha. E aí foi todo mundo lá, o cara estavam pedindo 10 mil reais. Mas tinha ali, por baixo, assim, umas mil caixas. É mesmo? É. E ele disse que a maioria já tinha, já tinha sido refeita. Só que ele estava tá parado, estava tá parado não sei quanto tempo lá. E aí o cara queria vender só essas fotos, essas condições. Tudo por esse valor e à vista. O Chevette tinha, dando pino para ele, foi lá e descarregou. Descarregou no cantinho lá e porque ele tem um estoque grande, né? E ele trabalha com essa parceria com a Mega Reg. Ele é representante aqui da região, do Fluminense, é, da Mega Reg. Então vem de São Paulo, lá de Marília, descarrega para ele ali e ele faz isso. Aí ele trabalha nessas formas, nessas condições. Ele, tá, ele repara, hoje ele repara menos. Ele repara lá 15%, o restante tudo ele manda para a manufatura. Ele ganha menos um pouquinho. Mas ele prefere fazer assim porque a rotatividade é, ele atende mais rápido o pessoal. Mas ele, ele atende o todo também? Ele atende lá região de lá? Não, vem gente de lá. Vem gente de toda a região. Ele é o mais antigo da cidade, começou com isso, né? Então ele é muito conhecido. Quase todas as cidades da região. Então ele atende uma clientela muito grande. Ele faz lá uma média de 4, 5 carros por dia. Ou mais, né? Dependendo da movimentação, até mais, que agora ele está com 3, 4 elevador, um deles é para caminhonete, mas ele mantém a média de 2, de 3 instalador, né? Aí tem também mais os kits, dá mais, já dá uma média de, de uns 6 carros por dia. Não, mas ele vende para a lojinha pequena, para irmã Ele vende, mas hoje em dia ele vende até como novo, ele não furar ele como novo. Ele não dá moleza não. Ele não vende para atacado, ele não vende para só ganhar mais um pouco em cima. Ele não faz isso. Ele é, só vende para vender. Final. Né? É, ele vende o consumidor final naquele preço ali. Ah, entendi. Joga, joga o pessoal lá da, da, da rede lá de São Paulo, ele vende, né? Já, mas agora parou. O início da pandemia para cá parou. Eu tive conversando com eles lá porque eu vou colocar mais um elevador lá na oficina. E daí mais um ou dois meses eu vou mudar para um lugar maior que eu vou estar tá alugando. E aí está estudando essa possibilidade, né? Se eu não conseguir montar a equipe agora, recente agora, para estar tá fazendo comigo o trabalho de manufatura, eu vou ter que comprar, vou fazer, vou enviar lotes de caixa para lá, para eles refazerem, eu ganho menos um pouquinho, mas eu atendo a clientela e aquilo que eu consegui reparar vai junto no meio. Eu vou escolando até aumentar a proporção. E como eu falei, o Jové, antigamente ele fazia 30 a 70, quando eu estava lá na época. Ele tinha dois reparadores, né? Das peças, ele de vez em quando também pegava junto lá, mas o negócio dele é mais é carburador. Ele gosta de fazer carburador. Então, estava tendo mais. Aí os filhos, netos, começou a dar problema para ele. Ele foi, sabe o quê? Vou. Aí passou a enviar mais e reparar menos. Aí só ficou um cara lá ajudando ele, é, que é o que é o escudeiro dele lá, desde a época da CCN, que é o Batuta. Então é onde que ele repara menos. Mas, então tem gente daqui que, leva, que manda para a Mega Rene reparar as caixas? Manda Isso, Ele, ele, ele é um. Ou Mega Rene ou LG. Ou LG. É uma. OLG? É, é uma empresa que faz esse tipo de trabalho, de manufatura. é um trabalho assim. Eles não instalam nada lá. É só já a Mega Hub não. A Mega Hub ela serve com a sua loja aqui, a Dinamar, né? a Dinamar tem uma oficina grande lá nos fundos lá, que eles fazem serviço lá também. De instalação, né? De troca de caixa. Os meninos lá, os mecânicos também, eles, ao mesmo tempo que eles instalam, eles também reparam se precisar, que lá eles, eles enrolam, né? Já aqui não, por aqui, é uma baixada aí, que é, tem essa coisa de separar os níveis, né? Um cara só para instalar, outro cara só para reparar. Né? Não comunicam ali entre si. Então é, fica essa coisa dividida. Aí, quando o cara quer trabalhar, ele tem que aprender a outra parte que ele não sabe, ou que domina menos, né? Lá no Chové é muito disso, tem muito disso. Então eu saí de lá do Chové por conta disso, até, né? porque é, eu vi que não, ia, não havia possibilidade da gente se desenvolver mais, né? Ficar só na instalação não estava dando. Então, mas graças a Deus, foi bom ter saído, porque eu me desenvolvi muito. Eu me desenvolvi demais, graças a Deus. Então é onde que estou tendo condições de hoje apresentar isso para vocês. E detalhe interessante, eu na minha carreira na Dinamarca, quando eu fui fazer meu curso, a apostila que me deram lá, é, não chegava a 10% dessa aqui. Você Essa aqui não é uma mochila que eu montei, que é minha, que eu desenvolvi. Não, eu, eu, eu reuni aqui algumas coisas que eu já tinha, certo? Reuni com outras que ainda estavam disponíveis, que não está mais, dificilmente vai achar disponível na internet. Eles tiraram muita coisa da internet, principalmente indústria, né? De informação e tal, né? Então, muita coisa que estava disponível na época. É, alguma tese de, de faculdade também que eu consegui é, achar um formandos né, recente de engenharia, principalmente da USP, de São Paulo, eu reuni esse material, conseguimos formar essa apostila, que hoje dá para atender aí e trazer, digamos assim, toda a informação, toda a informação possível é, relacionada à direção. Então, por isso que a gente está indo assim, basicamente por partes. Mas continuando aqui, a carcaça né, que está o desenho é essa aqui. Ela está faltando só aqui, a parte de cima. <laughs> Como eu não tenho outra carcaça mais do que ela, tem uma peça lá, mas ela está suja. Geralmente chega muito suja. E o que acontece? É... Eu tenho que fazer reparo dela, limpar, desmontar, limpar e reparar ela para deixar disponível lá a base de troca. Mas a caixa Ford é essa aqui, essa do desenho aqui. Acabei de fazer parada aqui por quê? Eu tirei para poder tirar as medidas e fazer uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para montagem desse corpo de válvula, desses anéis. É um detalhe esses anéis, tanto daqui do válvula, né? Por exemplo aqui, quanto o do emo, do emo, do emo ou embolo, né? que é o nome dessa pecinha que divide o, o cilindro. Então, esses anéis aí não são todos que você vai precisar trocar principalmente se não tiver ferramenta de montagem. Por quê? A ferramenta de montagem ela é fundamental para poder estar tá aplicando na carcaça. Existe maneira artesanal? Existe. Né? Mas é tipo assim, principalmente para quem vai começar, não é o recomendado não. Né? Mas funciona, igual por exemplo, esses anéis aqui você tira esses anéis, mas dificilmente tão ruim a ponto de ter que trocar. E na instalação deles, é, quando o novo que vem do kit, ai, principalmente os que vem do kit, ele, ele aumenta nessa montagem. Ele fica maior. Aí a lógica tem que ter ferramenta. Entendeu? Tem que ter ferramenta para montagem, porque igual eu estou te retirando aqui, ele já aumenta um pouquinho. Para voltar ele para um lugar e colocar principalmente dentro da caixa, é muito mais complicado. Porque ele aumenta, no que ele aumenta, na entrada ou na saída, mas é claro, é, é vai ser um vai ser na entrada, né? Ele tenta pular. Não, ele tenta. É, ele fica maior, então acho que tem que haver uma ferramenta, uma maneira. Né? Na, na passagem aqui, ó para dentro, ele já fica um pouquinho. Aí tem que ter a ferramenta para poder vir, fechar ele umas peças um camisador, né? E ali no local você vai, monta e retira a ferramenta. Qual outra maneira? Outra maneira é, é, é totalmente basicona, mesmo artesanal. Que uma das maneiras que eu aprendi com o baiano, a maioria das coisas eu aprendi com o baiano, é o que? Usar aquela